Vipi, mimi naitwa Catherine Sylvester na unasikiliza na kutazama Get Info ya Stein TV. Orodha ya wasanii waliokimbiza kwenye upande wa streaming huko Spotify toka mwaka 2015 mpaka mwaka 2022. Mwisho kabisa, utaniambia ni msanii wako pendwa yupi kati ya hawa? Rihanna mwaka 2015, mwaka 2016 na mwaka 2017 alikimbiza kinoma noma, na tokea hapo hatukumuona tena Rihanna kwenye muziki zaidi ya kolabo ambazo anakuwa anafanya na ni moja moja sana, lakini amekaa kimya kwa muda mrefu, amekuwa mzazi sasa hivi, ana mtoto mmoja, lakini pia ni mjamzito, na tunaona anapambana sana kwenye swala la fashion na vipodozi. Yuko kimya kweli kweli kwenye muziki, lakini kwa mwaka 2015, 16 na 17 Rihanna alikuwa moto sana kwenye kustream huko Spotify. Mtu mwingine ni Ariana Grande mwaka 2018. Bidada huyu ndo alikuwa anaingia kwenye game yani kama alikuwa anafahamika basi 2018 ndo watu walimfahamu kweli kweli kupitia muziki ambao anaufanya sasa kwa mwaka huo 2018 alikuwa vizuri sana huko Spotify lakini pia Bel Irish mwaka 2019 na mwaka 2020 bwana bidada huyu alikuwa wa moto sana wa moto mno yani ukisikia hata tamasha basi elewa kwamba lazima ajaze hilo eneo lakini pia mtu mwingine ambaye ni wa moto kweli kweli kwenye mitandao yote bwana ni Taylor Swift. Mwaka elfu mbili na ishirini, mwaka elfu mbili na ishirini na moja na mwaka jana elfu mbili na ishirini na mbili Taylor Swift ni wa moto kweli kweli, na wakikaa vibaya, hata mwaka huu pia atawaburuza kwenye streaming huko Spotify na mitandao mingine, lakini hapa tunauzungumzia mtandao wa Spotify ambao unauza muziki wa wasanii. Sasa wadada hawa bwana